看到我那条布啊，那条布四四方方的，嗯，有那点看得到吗？看得清楚吗？OK，咁然后呢条布呢，为什么我要发明一种东西给你啊？就是那个，我们最中间那洞缝住来，中间那开一个洞，一个洞，两个洞，或者裤子这样啊。然后呢缝住了，就这样。 嗯，咁佢我嚟穿，等我穿晒住啦。为什么我而家发明呢？因为我爱嚟睡觉用。当我们睡觉的时候咧，好多时我们用嚟将啲凸起嘅腰嚟睡觉，觉得睡得唔太舒服。穿着裙子咧，嗬， <laughs> 整个露出来很难看，对不对？所以我就有这个心得发明，我穿着都真系好舒服。还有没有等等我们的肚子，怎么用呢？嗬？ 刚才我跟你们说了，沙边中间拱出来啊，你懂啊？缝出来，那你看，那这里就是缝出来啊，两个洞的一个洞，嗰只大裤子一样，嗯，然后呢，就不用收我条腰啊。我看怎么一般穿来睡觉，还呃来、哦，睡觉来用的，怎么用啊？你看着我怎么穿下去？ vậy không ở đây ở đây xin chào nè mấy sự mới trẻ dung nè chủ yếu của mình trong một trong việc phụ chỉ giáo thiệu trang bị bản chỉnh hậu thuật ờ thuốc thái sư phụ tại vì sư sư chơi hành trung giao mà sư trung yếu sư phụ mà cái mình giữ ngồi mình thân thuận gì wow hình ảnh khác trên là ảnh khác 但是我用呢種準備難嘅卡，嗱，一招晒俾人睇。 我这样大裤子这样，中间缝住的，咁啊缝住就之后呢，跟我们睡觉就是这样盖住来睡觉，好舒服了，好舒服。就是我用这个发明，我伤风咳嗽都小了很多。OK，拜拜。